ಚಂದನಿ ಯಾರ ಒಳಗ ಬಂದರ ನಮ್ಮೂರ ಜಾತ್ರಾಗ ಹಿಂಡ ದೂರಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿರ ತಾರ ನಿನ ಮ್ಯಾಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡ್ಕೊಂಡು ಜಡಿಯಾಗ ನನ್ನ ನೀ ನೋಡ್ಕೊತ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಚಿನ್ನದಗೊಂಡ ಸರ್ದಾರ್ ರಮೇಶ್ ಕುನೂರ್ ಇವರ mobile number nine seven four zero seven five eight three zero ಶನಿವಾರ ಹಣ್ಣುಮಪ್ಪನ ವಾರ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತ ಹಾಯವರ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂದ್ರವರ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಕೇಳಾಗ ಹಬ್ಬ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ನನ್ನಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಾಯೋ ತಂದೆ ನನ್ನಪ್ಪ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಜನರ ಸರ್ದಾರ ರಮೇಶ್ ಕುನ್ನೂರ್ ಇವರ mobile number nine seven four zero seven one five eight three zero ಮೇಲೆ ಹೋಗಾಕ ದೇವರಿಗೆ ಕರಿಯಾಗ ಕಳಿಸಿದಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಮಲಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ ಹಾಸಿಗಿ ನಿನ ಸೂಗಿ ಬಿತ್ತ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಓಡಿ ಮನೆ ನೀನಿತ್ತ ಹಾದಿಗೆ ಪರಸಾದ ಕೊಟ್ಟಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಬರುವಾಗ ಬಂದಿವ ಕುಡಿತೀವ ನೀರ ಹನುಮಂತ ಕಂಬಾರ ಚೇತನ ನೆಮಗೌಡ ಆನಂದ ಕಟಗಿ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಬೆಳದೈತಿ ಬಳಗಿನ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಲೂರಾಗ ಕೋಗಿಲೆ ಅಂತ ಜನಪದ ಗಾಯಕ ರಮೇಶ ಕಣ್ಣೂರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಗಾರ ತುಣುಕ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಕಾಲ್ತಿಪ್ಪಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಹುಕ್ಳಿಗಿ ಗುಣವಂತಿ ಮೂರಿಗೆ ಎದ್ದು ಇದ್ದೂರಣ ಮುದು ಬಾರನಿ ಬಾರನಿ ಬಾರನಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಹುಕ್ಳಿಗಿ ಗುಣವಂತಿ ಮೂರಿಗೆ ಎದ್ದು ರಣ ಮುದು ಬಾರನಿ ಬಾರನಿ ಬಾರನಿ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಕಾರ್ತಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಕಾಲ್ತಿಪ್ಪಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಕಾಲ್ತಿಪ್ಪಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಗೆಳತಿ ಬಾ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಹುಬ್ಳಿಗಿ ಗುಣವಂತಿ ಬಾರನ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ರಣ ಮುದು ಬಾರನಿ ಬಾರನಿ ಬಾರನಿ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಗುಣವಂತಿ ಬಾರನ ರಣ ಮುದು ಬಾರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಾ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದವರು ಚಿನ್ನದಗೊಂಡ ಸರ್ದಾರ ರಮೇಶ್ ಕುನೂರ್ ಇವರ mobile number nine seven four zero seven one five eight three zero